Лучший анализ речи Путина обращения к Федеральному собранию, который я нашел на данный момент, мне очень жаль, что этого замечательного публициста и политолога, эта женщина Лилия Шевцова, редко цитирует. Лично я с большим интересом и вниманием всегда слежу за тем, что она пишет. Меня поражает как эта женщина находит самые точные слова и всегда передает настроение повестку, максимально приближенной к реальности. Итак, нынешнее послание президента Федеральному собранию не только проявление откровенного беспокойства власти по поводу потери контроля за настроением масс и падающего рейтинга лидера, мы увидели и незапланированное – фактически признание Кремлем потери контроля за собственной вертикалью и непонимание, что делать с народом. Между тем, переход Кремля от правления посредством имитации либеральной демократии и использования ресурсов Запада к имитации величия и военно-полицейскому диктату так и не помог ни сохранить поддержку населения, ни решить вал накопившихся проблем. Возникла ситуация, когда даже уместные с точки зрения тактики решения Кремля оказываются стратегическим поражением. Власть сама создает пейзаж после битвы, возможно, еще не осознавая этого полностью. Так, внешняя политика, которая в России всегда компенсировала ограниченность внутренних резервов, сегодня формирует неблагоприятное для страны международное окружение – превращение Украины в противника России, оживление уснувшего НАТО, консолидация Запада через сдерживание России, гонка вооружений, вызванная распадом РСМД, к чему Москва приложила, конечно, руку, поддержка падающих режимов Мадура, накачивание их безвозвратными деньгами, превращение Сирии в ловушку, из которой непонятно как выбраться – неудача с покупкой лояльности за счет безумных кредитов Венгрии, Египта, Турции, неспособность осмыслить последствия для России сверхдержавы в лице Китая – это хрестоматия провалов, которая войдет в учебники. Путинская «сами нарушают, а мы только отвечаем» уже давно не выглядит убедительно, а постоянное утверждение президента о суверенитете России – поражают сомнения в ее полноценности. Вергает в замешательство и когнитивный диссонанс Кремля. Попугав Запад новым оружием, Москва в лице Лаврова на Мюнхенской конференции безопасности предлагает России вернуться к идее общеевропейского дома. Как раз в момент, когда Европа вместе с США принимает решение о новых санкциях в отношении России. Российский закон об изоляции Рунета – это любопытное приложение к общеевропейскому дому. Видимо, это и есть последнее кремлевское ноу-хау обезоружить Запад своим диссонансом. Во внутренней политике свой список сюрпризов. Решение Кремля осуществить технологический прорыв в условиях санкций за счет экспроприации средств российского населения – верный способ ударить по своей базе. Кадровые зачистки уничтожают стабильность системы, которую обеспечивает обмен коррупции на лояльность аппарата власти. Если Кремль не гарантирует безопасности аппарата, нет и его лояльности. Пока не ясно, усилят ли зачистки потребность в сильной руке, которая должна навести порядок, либо скорее убедят население в том, что ржавчина съела вертикаль предоставление государственной крыши для получения личной выгоды кремлевскому окружению и раздача государственных функций на прокат частным лицам только усиливает разложение государственности, вернее того, что от нее осталось. Даже тактические победы выглядят как унижение. Да, сняли американцы санкции с Урусала – но ведь за счет ведения в компаниях Дерибаски внешнего управления со стороны Минфина США. И как это соотносится с нашей державностью и нашим суверенитетом? Да, удалось пробить строительство Северного потока-2, но радоваться не приходится. ЕС ввел ограничения, которые не позволят загрузить газопровод полностью и делают его нерентабельным для России – за что боролись. Впервые в российской истории силовики вышли на авиасцену, захватив кнопки контроля. Победа специальных служб и силовиков состоялась, как недавно сказал Дмитрий Муратов. Между тем, политизация силовых структур и их вовлечение в управление собственностью лишает их функции защиты государства. Впрочем, и самой власти не стоит полагаться на силовиков – которые занялись личным обогащением. А то, что президент Путин в который раз требует или просит, чтобы силовики не давили на бизнес, говорит о том, что те перестали его слышать. Возникает ощущение, что речь сегодня уже не идет о самодержавии. Где оно? Подчиняется ли Путину его собственная бюрократия, если ему приходится самому закрывать мусорные полигоны – требовать лично там никого не пускать, ибо Министерство внутренних дел и прокуратура его тоже не слышат. Президент жалуется, что после обращения к ним там ничего не двигалось. Начинаешь даже сомневаться, что в России все еще президентское правление. Президенту приходится уговаривать правящий класс думать об обществе, менять ситуацию к лучшему и даже угрожать аппарату Лучше сразу, дескать, уйти. Это кто же из них добровольно уйдет, скажите, пожалуйста, а те, кто придут, будут лучше? Кремль вдруг обеспокоился сбережением народа, пытаясь остановить обвал его доверия к себе. Но сам президентский нарратив говорит о том, что система управления фактически работает против этого сбережения. Однако и менять систему нельзя – с чем останешься. Можно, конечно, запустить на полную мясорубку Клишаса и новый каскад репрессивного законодательства, короче, закрыть шлюзы и окна. Но это неизбежно создает в обществе эффект кипящего чайника с закрытой крышкой. Закон непреднамеренных последствий, однако. Бессилие – всесилие – вот о чем нам откровенно поведал президент Путин. Лилия Шевцова. Буквально несколько слов. Действительно, последней возможностью у этого падающего режима в умирающей стране – это законопатить окна и двери. Это обозначает, естественно, создание своего собственного Рунета и отказ от интернациональной сети. Вот за это я бы на месте россиян поборолся, потому что это последний, господа, инструмент против вас. Они уже, можно сказать, наладан, дышат и надеются, что если они перекроют поток информации, а ведь большинство здравомыслящих людей сейчас уже перешли в интернет, я знаю, даже люди старшего поколения тоже нет-нет послушивают и посматривают. Вот, например, мои ролики мне сообщают, что попадают даже на такой совершенно ватный канал, как «Одноклассники» и набирает там десятки тысяч просмотров. А кто сидит у нас на «Одноклассниках»? Боже мой, домохозяйки и какие-то старушки. Так вот, если до домохозяек начинает доходить, то дело плохо. Поэтому они, конечно, приложат усилия, чтобы перекрыть этот источник свежего воздуха, какой-то отдушины для населения. Если это действительно начнется, вот здесь я бы не слушал никого, или вернее, слушал бы только тех, кто будет призывать к борьбе. Вот это право отдать ни в коем случае нельзя. я это говорю не как блогер, который зарабатывает на YouTube. Я думаю, что ничего конкретно в моей ситуации не изменится. Я не живу за счет своего блога. Но это нужно вам. И это касается не только YouTube, это касается всего остального, возможности заказывать билеты, переговариваться, иметь удобные инструменты в виде скайпа и ватсапа и прочее. Все это у вас могут отобрать. Как, говорит Лилия Шевцова, как последнюю надежду продлить себе еще эту агонию на какое-то время.